از این جهانی به بقا خواهی نخواهی میروی از بین خش و اقربا خواهی نخواهی میروی سود ندارد سی و از رای شیطان کو نظر شازاده باشی یا گدا خواهی نخواهی می روی مغرور باش از دولتت سود ندارد سولتت روزه که آید نوبتت خواهی نخواهی می روی این پند مولانا شنو از پای ریز قرگیز مدو پای و دولت یا گدا خواهی نخواهی می روی با فرزندان ناقابل دوهای از پدر حیف است زجوی قطره ها به بر درختی به سمر حیف است جوانی کی نسازد توتیا خاکی رای مادر زی مادر از برایش از نگاه از جگر حیف است پسر تو پر هنر گردد پدر خونی جگر گردد پسر در فکر زر گردد برای او پدر حیف است پسر در فکر سرگردد برای او پدر حیف است دل بری جانانمه لاله بدشانمه حیمه می بلبل می های مایی تا بالومه بلبل خوشحالومه واسم روی تو شینم به پلوی تو در واسم روی تو شینم به پلوی تو منم دعاگوی تو ای گل خندانمه منم دعاگوی تو ای گل خندانمه دلبری جانانمه لاله بدخشانمه های مای می بول بلبل خوش خانومه های مای تا بلبل خوش خانومه بلبل زری قفس ناله کنه چون جرس بلبل سری کفاس ناله کنش است جز تو ندارم عوض ای مای تو بانومه جز تو ندارم عوض ای مای تو بانومه بری جانانومه لاله می ای مای تابانمه بلبل می ای مای تابانمه بلبل می کنکته کنکته ماس ماکته زد کنکته کنکته بدخشان کته زد کنکته کنکته ماس ماکته زد کنکته کنکته بدخشان کته زد کنکته کنکته саргулистон ба дура дурахшон кунахте кунахте дулафшон ки тезак саросар гулистон ба дура дурахшон кунахте кунахте дурафшон ки тезаке осмон ки тезад кунакте кунакте бадахшон ки тезад кунакте кунакте осмон ки тезад кунакте кунакте бадахшон ки тезад فرادن ویادت وسیم شراغت کنکتی کنکتی نمایا که تیزد فرادن ویادت وسیم شراغت کنکتی کنکتی نمایا که تیزد کنکتی کنکتی موسمو که تیزد کنکتی کنکتی بدخشان که تیزه کنکته کنکته موسمال که تیزه کنکته کنکته بدخشان که تیزه بدخشان که تیزه بدخشان که تیزه زیبی بدخشان سنمی خاروغی جوگی خرامان سنمی خاروغی زیبی بدخشان سنمی خاروغی جوگی خرامان سنمی خاروغی خدش گلو شیر گلو ناز گل خدش گلو شیر گلو گل لیلی گاهان سنم خاروغی زیب بدخشان سنم خاروغی جوگی خرامان سنم خاروغی خوبیش را زد قلم پویستان خوبیش را زد قلم لیلی گا سنم خاروغی زیب بدخشان سنم خاروغی گوگی خرامان سنم خاروغی مستم تو را من می پرستم حالا اوی مستم تو را من می پرستم نه دیوانه نمستم چرا دل به تو بستم چرا دل به تو بستم چرا دل به تو بستم چرا دل به تو بستم گه خراب و گه مستانیم درد و دوایی تو مرا میکشد در این جوانی در این ایام گل جبر و جفای تو مرا میکشد جبر و جفایی تو مرا میکشد حالا اوی مستم تو را من میپرستم نه دیوانه نه مستم چرا دل به تو بستم چرا دل به تو بستم چرا دل به تو بستمه چرا دل به تو بستم جانی شیرین پنش رقیبان مرا کاری خطایی تو مرا میکشد هرگهی پنش رقیبان میروی تک تکی پای تو مرا میکشد حالا اوی مستم تو را من میپرستم نه دیوانه نه مستم چرا دل به تو بستمه چرا دل به تو بستم چرا دل به تو بستمه